今年入って都庁2回目の撮影に来たんですけれども今日はね久しぶりに会えたらいいなと思ってる子がいてもうじきね来るはずなんですけどああー久しぶりです何年ぶりか分からへん最低7年最低7年ぶりぐらいですよ、ね、そんなに あ改めまして、はい、えー、今日はわざわざ京都から <laughs> 京都そうゆうちゃんが都庁に来てくれました久しぶりなので今日は一緒にやりましょう、うん、やらないとこれは何の曲やるかはおいおいこれから相談します <laughs> 行きましょうはい